Değerli arkadaşlar, sevgili gençler, kendini genç eden sevgili çocuklar, hepiniz müzik komediye hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar, sevgili gençler, şimdi bugün size ne anlatacağım? Bugün nota nasıl okunur? Nota dizek üzerinde hangi yerdedir, neredeki hangisi, hangi nota, şurada oldu mu, ne oluyor? falan filan onları anlatacağım yani. Tamam mı? Ama size ben, size ben bu işten herkes kaçar. Nota oku dersin. Hocam ben ya hocam ben nota okumayayım. Hocam üstüne yazayım falan. Hayır yok ya çok basit bunun mantığı. Çok basit ya. Tamam mı? Çok basit. Korkacak bir şey yok. Ben size bu işin mantığını öğreteceğim ya. Tamam mı? Bu işin mantığını öğreteceğim size. Yani şurada ne varmış. Şurada mi varmış şurada si varmış ah bacağıma sol değdi falan değil. Ben size direkt mantı bakacaksın ya diyeceksin ki bu sol ise bundan bir sonra çıkmış işte bu şudur la'dır falan bir tane çıkmış la'dan bir çıkarsa ne olur la'dan bir tane inerse ne olur falan diye küçük bir mantık yapacağız tamam mı? Şimdi geçiyorum değerli arkadaşlar. Kural 1. Ben size bunun en basit şeklinde anlatacağım. Tamam mı? Anlaştık mı? Korkmak yok. Herkes dinlesin bakayım. Bak kural 1. Buraya bir dizek çiziyorum. Dizek dedim 1, 2, 3, 4, 5 birbirine paralel 5 çizgi. Bunun adı dizek. Notayı nereye yazıyormuşum ben? Dizeye yazıyorum değil mi? Notayı dizeye yazıyorum. Şimdi bilmem gereken birinci kural. Benim sistemimde. Söyleyeyim mi? Nota dizek üzerinde. Bir nota mesela çizginin üzerindeyse diğer nota boşlukta olacak. Diğer nota çizgide olacak. Diğer nota, bak bu çizgideyse, bir sonraki nota boşlukta olacak. Boşlukta bu nota. Bir sonraki nota nerede olacak? Çizgide. Boşluk, çizgi, boşluk, çizgi diye gidiyor. Tamam mı? Birinci kural bu. Bir nota çizgideyse, bir sonraki boşlukta. Bu. Şimdi gelelim dizek üzerine. Nasıl okuyacağım ben? Hangi nota nerede ya? Bu notayı ben unuttum falan filan yok. Panik yok. Süper Kerem geldi buraya. Söylüyorum bak dinleyin mi? Şimdi dizek üzerinde bu mantıkla eğer ki şu notanın ne olduğunu biliyorsan bir sonrasını hesaplayabilirsin. Çok basit bir mantık yürütebilirsin. Sudoku gibi. Bu atıyorum bilmem neyse bir tane çıkmış işte na na na na na na na na hani bir tane çıkarsa bu olur gibi. Bak şimdi sol anahtarı çizdik. Sol anahtarı nereden çizilmeye başlıyordu? Adı üstünde. Nereden? Sol anahtarı. Bak dudağıma bak. Sol anahtarı. Hangi notayı söyledi? Bak dudağa. Sol bak bak çık sol anahtarı, bak sol notasını söylüyorum işte burada tamam mı? Sol anahtarı çizimeye sol notasının olduğu yerden başlıyor. Şimdi şunu şunu şu tarafa çıkartıyorum. Şuraya yaptık bak. Gördün mü? Bu nota neymiş? Sol notası. Tamam mı? Nereden bildim? Vallahi ben bir sürü şey yapmadım bak. Sol, sol anahtarı çizginin üstten başlıyor. Al çizginin üstündeki nota ne? Sol notası. Şimdi bundan bir tane çıkacağız. Ama dur bakayım. Bu notanın ne olduğunu nasıl bileceğim ben? Bak bakayım bana. Hemen şunu hesaplayacaksın. Hemen şunu hesaplayacaksın. Bu sol ise solden sonra bak çizginin üstünde bu boşlukta. Solden sonra bir tane çıkmış değil mi? Bak bu çizgi boşluğa çıkmış bir tane yukarı. Yani ne demiştim? Çizgi boşluk çizgi bak. Bak çizgi bir tane çıkmış boşluk. Solden yani bir tane yukarıya çıkıyorsa arkadaşlar notalar böyle bakın buradaki gibi buradaki gibi Böyle yukarıya doğru çıkıyor. Do, re, mi, fa, sol, si, do. Tamam mı? Merdiven gibi. Tamam bak görüyorsun işte burada. Tamam mı? Solden bir tane çıkmış. Ne olur? Solden bir tane çıkmış. Değil mi yukarı? Sol burada değerli arkadaşlar. Solden bir tane yukarı çıkarsan bak böyle çıkıyor ya bak buradaki gibi. Hop ne oluyor? La. Ah buldum işte bu oldu işte tamam bak bu kadar nasıl. Solden sonraki nota neymiş? La. Tamam solden bir tane çıkıyor. Bu la'dı değil mi? Bu la'dı. La'dan sonra bakıyoruz çıkmış binmiş mi? Çıkmış binmiş mi? Bak bakayım. La'dan sonra aşağı inmiş. Kaç tane? Bu boşlukta çizgi inmiş. E mantık türk aşağı inmiş. La buradaydı. E geri inmiş. Bak merdivene. Tamam mı? Devam ediyorum. Bu soruyor. Söyleden sonra bir nota daha yapacağım bakalım. Onu fizik biraz şöyle yapalım. Ha, ne bu nota? Söyleden sonra aşağı mı inmiş? Evet. Kaç tane? Bu çizgi. Bir tane inmiş boşluk var. Çizgi boşluk. Aşağı doğru da inmiş gibi. Tamam. Solden bir tane inersem. Merdiven gördüm. Solden bir tane inersem ne olur? Fa Gördün mü? Solden bir tane indi. Fa Değerli arkadaşlar işte böyle böyle atıyorum mesela bir tane nota yapacağım size. Bu notanın ne olduğunu tahmin edin şimdi. Tamam mı? Nereden tahmin edeceğim? Bakın bu boşlukta. E bu da boşlukta. E, arada sanki bir tane atlamış mı? Değil mi? Atlamış. Niye atlamış? Çizginin üstündeki notayı atlamış. Onu bir hayali olarak düşündüm mesela. Şuraya bir nokta koydum. Hayali olarak düşündüm. Halbuki orada nota falan yok. Şimdi bu boşlukta Fa, orada nota yok dedim ya orada nota var da şimdi hani yani şimdi öyle yok tamam mı? Fa, fa'dan çizginin üstündeki notayı hesapla. Bir tane inmiş. Fa'dan çizginin üstünde bir tane inmiş. Sonra bir tane daha inmiş. Ne oldu bu? Re oldu işte. Bak bu fa'dı. Fa'dan çizgidekini hesapladım. Sonra bir tane daha inmiş boşluğa ve Re oldu. Değerli arkadaşlar, sevgili gençler, kendini genç seven sevgili çocuklar. İşte bu mantıkla biz bilmediğimiz bir sürü notayı kafa hesabıyla yapabiliriz. Sadece şu notaları arka arkaya e, şey, ezberlemiş olur. Do, re, mi, fa, Tamam atıyorum bu re mesela. Çok hızlı bir şekilde yapayım re. Sonraki nota şu. Şimdi herkes diyor bu sol notası diye. Niye? E, son anahtarı falan filan oralarda. Ama bak re. Şimdi bu boşlukta. Re'den bir tane çıktı. Mi boşlukta fa. Evet bu son notası dersin. Tamam Bir yerden sonra zaten daha hızlı hesaplıyorsun. Tamam Bu la şey son delası bu son. Mesela bir tane yapıyorum. Bayağı aşağıda yapacağım. Bak bak. Ne bu? Hesapla sollü bu. Sollen boşluğa inmiş. Sonra çizgiye inmiş. Sonra burada da bir tane boşluk var. Sonra da bu olmuş. Yani sol bir taneymiş fa, bir tane inmiş mi, bir tane inmiş re, ve do. Değerli arkadaşlar, sevgili gençler, kendi gençler, sevgili çocuklar. İşte işin mantığı bu. Bu mantıkla eğer ki yaklaşırsanız inanın bilemeyeceğiniz nota yok. Şu tepedeki notaları bile kendiniz bulabilirsiniz tamam mı? Şimdi bu mantıkla elinize geçen küçük bir notayı solden bağırmayı son anahtarından solü bulun önce okumaya çalışın. Bakın göreceksiniz hiç bilmeyen biri bile şu videoyu izledikten sonra nota okuyacak. gençler. Nota okuma çalışmamız bitti. Şimdi bakın evde dediğim gibi kendiniz bir deneyin bakın. Bakın görürsünüz, göreceksiniz olacak tamam mı? Hiç panik yok. Şimdi ben bilen arkadaşlar belki izler diye söyleyeyim yine. Buraya ölçü sayısı yazmadım. Ölçüleri bölmedim çünkü nota mantığını anlatmak istedim. Tamam mı? Mümkün olduğunca herkes nota okumaya çalışsın. Elinize alın bir tane deneyin. Hadi ben gidiyorum ya. Gidiyorum birkaç şey daha Mustafa'mla anlatacağım. Hadi, hadi görüşürüz. Tamam, hadi ben, hadi. Şimdi biraz sonra gelir, belki gelir. Hadi ben gidiyorum, görüşürüz ya.